Чем ты был занят, я лился, как вода, что ты принес? что исчезнет без следа. Песни без цели, песни без стыда, Спетые, чтобы унять твою печаль. Что нам подвластно гранитные поля, Птицы из пепла, шары из хрусталя. Там, где мы шли, там лишь я, земля но ветер придет и нас